Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier hein, puisqu'aujourd'hui sur la chaîne on teste un nouveau concept, la cuisine historique et je suis avec Fabien Mullers. Oui, bonjour Ben. Salut Fabien, ça va ben, impeccable, on va cuisiner ensemble. Ça fait longtemps que tu fais ça 25 euh, ans déjà. 25 ans que je m'amuse à aller euh, chercher dans les manuscrits, dans les réceptaires, dans les livres de recettes euh, du Moyen Âge et d'autres époques, des recettes de cuisine. Je les traduis, je les mets en œuvre, je cuisine en essayant de, retrouver des ingrédients similaires à ceux que l'on pouvait avoir à l'époque ce qui est, assez rigolo, c'est que 25 ans de pratique, mais tu viens seulement de reprendre les études pour confirmer un peu les acquis. Quoi. Oui, c'est un peu ça. Quand j'ai vu qu'il y avait un master histoire et culture de l'alimentation que proposait l'université euh, de Tours, je me suis dit, ben voilà, ça c'est pour moi. Je suis retourné euh, à la fac et puis euh, surtout de me confronter à d'éminents historiens qui étaient mes professeurs. Et donc c'est ici même d'ailleurs que tu as, repris tes études. Quoi, voilà, <laughs> on est dans la villa François Rabelais qui accueille l'Institut européen histoire et culture de l'alimentation. Donc du coup, le master est lié à cet institut et ça permet vraiment une synergie à la fois de connaissances et de compétences et c'est très enrichissant et très épanouissant. Ouais, de toute façon, on vous en reparlera un petit peu à la fin. En attendant, je crois qu'on va passer à la, à la recette. Tu nous prépares quoi aujourd'hui Alors, on va faire des fèves phrasées. D'accord. Euh, donc euh, fèves phrasées ou fèves fraisées, une recette de fèves au lard en définitive. Ça va être bon ça, ça va être très très mm. bon, regardez-moi ça. Pourquoi tu as choisi cette recette et finalement d'où ça vient, à quelle époque on, on bouffait ça J'ai découvert cette recette dans une bande dessinée d'Heroic Fantasy euh, qui s'appelle Percevant. <laughs> Pas du tout. voilà, à la base c'est pas du tout historique, hein. on est vraiment dans, du, médiéval fantastique et il y avait un personnage gouinf, glouton gourmand qui s'appelle Kevin qui ne jurait que par les fèves au lard de sa grand-mère et quand j'ai découvert cette recette dans l'édition dans Princeps du viandier de Taïwan. Euh, je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas si les auteurs le savaient déjà ou si euh, euh, ils étaient dans un fantasme de la cuisine au Moyen-Âge, mais on en mangeait déjà effectivement à la fin du, Moyen-Âge. Et ce livre dont, tu nous parles, en fait, c'est quoi exactement Il y a quoi dedans Le viandier de Taïwan, Taïwan, c'est Guillaume Tirel, le plus célèbre des, des cuisiniers au Moyen-Âge. L'édition Princeps reprend euh, ses écrits. Mais il y a plus de 140 recettes additionnelles en première partie qui nous donnent une euh, bonne vision de ce qu'est la, cuisine aristocratique, donc bourgeoise ou seigneuriale, à la fin du Moyen Âge. Donc c'est une recette qui n'est pas attribuée à Taïwan, mais qui existe quand même. Et ces livres de recettes, on peut imaginer que ce n'est pas la c'est pas, pas la norme non plus au, Moyen-Âge dans, la transmission de, de, la bouffe. Hein. Il y a une transmission orale des recettes et euh, le livre de recettes est fait peut-être destiné à des lettrés, déjà des personnes qui savent, euh, qui savent lire, qui ont un intérêt pour la cuisine médiévale qui est souvent associé dans, dans les ouvrages du Moyen-Âge à la médecine par exemple. Donc on est face à une élite intellectuelle qui s'intéresse à la cuisine ou alors destinée à l'économa. Donc la personne chargée de l'économie euh, d'une maison, d'une seigneurie, d'un château ou autre, et qui doit acheter euh, les ingrédients et qui est donc censé savoir euh, ce qu'il y a dans les recettes. Les cuisiniers, la transmission se fait oralement c'est la raison aussi pour laquelle cette recette de fèves phrasées que l'on va faire aujourd'hui, même si la source est dans cette édition Princeps du viandier Taïwan. C'est une interprétation. Voilà, on est de toute façon, on est nécessairement dans l'interprétation. Globalement, de toute façon, la cuisine, c'est l'interprétation. moi, je sais que quand je cuisine chez moi, je toujours. <laughs> Et encore plus avec la cuisine historique. notre goût, notre perception du goût a évolué. les ingrédients eux-mêmes ont évolué. Il est impossible aujourd'hui de retrouver des ingrédients tels qu'on les avait au Moyen Âge, que ce soit des mutations anthropiques, hein, du, fait de l'homme qui a fait des sélections, que ce soit dû ben, à la pollution naturelle, à l'évolution des races et des espèces, qu'elles soient végétales ou animales. Donc on ne peut pas faire de la reconstitution. Donc on interprète et aujourd'hui, ben, on va interpréter une recette euh, ben, aussi avec mes goûts propres. Eh ben, écoute, interprétons. <laughs> Euh, c'est facile à reproduire chez soi quand même Oui, oui, oui. Justement, la, recette euh, sélectionnée aujourd'hui est d'une simplicité. Vous voyez, les ingrédients sont tout simples. Nous avons des fèves, nous avons de la poitrine de porc, un oignon, un peu de sel, du poivre, quelques herbes, un corps gras. En l'occurrence, quand on est, dans de la cuisine euh, riche, hein, euh, seigneuriale, on a pris de l'huile d'olive, mais on pourrait euh, tout aussi bien utiliser de la graisse animale par exemple, et puis un peu de crème fraîche. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, on remettra la, recette dans la description pour que vous puissiez la faire chez vous avec les bonnes quantités. Alors, ben, on va commencer simplement par éplucher un oignon. A priori, vous savez tous le faire. On ne va pas utiliser l'oignon entier, la moitié suffira par rapport à notre quantité de fèves. Une fois qu'on a coupé l'oignon, du coup... Bon, ben, on va tapisser le fond de la gamelle, hop, avec un peu de matière grasse. Et on va mettre les oignons. On va les faire revenir tranquillement. En attendant que les, oignons euh, se mettent à, rissoler tranquillement, on va euh, tailler de, la poitrine de porc. Eh bien écoute, je t'en prie. Ah. Alors personnellement, j'ai choisi de, prendre des, euh, fines, bandes de, de ventrèche parce que comme ça, on va pouvoir les faire, les faire caraméliser, elles vont bien croustiller et ça va rajouter un peu de, de croquant à la recette. Tu aimes ça euh, moi j'aime ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Alors euh, on, en rajoute. <laughs> Dans les basses couches de la population, en fait, l'alimentation est essentiellement céréalière. On rajoute euh, de la viande, mais pas tout le temps, effectivement. Il y a l'influence de l'Église qui fait qu'il y a de nombreux jours maigres. Alors les jours maigres, ce ne sont pas des jours où on mange moins, mais ce sont des jours où on ne mange pas de viande, où on va manger du poisson. Ceci dit, on peut avoir des dérogations. Euh, pour les femmes euh, enceintes, pour les personnes âgées, pour des enfants ou les personnes malades. Et il suffit de voir des fois certains registres de, euh, monastères pour se rendre compte que bon nombre de moines sont malades en jour maigre pour pouvoir avoir une dérogation <laughs> et, manger de la viande. <laughs> Sacré moine. Donc, nos oignons sont en train de revenir et on va rajouter la ventrèche. sent déjà le fumé là. On sent déjà le fumet. On va laisser saisir le tout avant de rajouter des, fèves. On est au mois de juin, donc je propose de faire la recette avec des fèves fraîches parce qu'on en trouve euh, en ce moment, y compris dans, les champs. Euh, mais on peut faire cette recette tout au long de l'année en utilisant des fèves séchées qu'on aura fait tremper au préalable. c'est vrai que ça a l'air vachement bon. En tout cas, si je t'ai fait venir, euh, Fabien, c'est pas de manière tout à fait désintéressée, hein, puisque depuis qu'on se connaît, on euh, ça un an et demi maintenant, mm. euh, tu nous parlais un petit peu de tes projets et tu vas sortir un nouveau bouquin. Voilà, c'est ça. Cuisine historique, le Moyen-Âge, donc le, premier d'une série. on a commencé par le Moyen-Âge, on l'a pas fait de façon chronologique, parce que bah, tout bonnement, c'est ma spécialité. Euh, ensuite, euh, j'espère qu'il y aura d'autres auteurs qui vont nous rejoindre dans cette série, des, vraiment des spécialistes de, chaque époque. Et on trouvera notamment cette recette euh, dans le, livre. Avec plein d'autres, mm. super appétissantes. Allez, on met les fèves. Et ici, justement, on a une des plus grandes bibliothèques de l'alimentation. Ah oui, au sein même de, l'IUHCA, on a une bibliothèque phénoménale qui parle de la gastronomie ou de l'alimentation. Voilà, donc là, le, on les combien de temps Les fèves... Euh, ah, alors on les cuire combien de temps Si on prend les livres de recettes du Moyen-Âge, on n'a aucune notion ni de quantité ni de durée. Donc je serais tenté de dire elle cuiser jusqu'à <laughs> voilà, laisser mijoter jusqu'à cuisson complète. Mais euh, le, si, vous, si vous utilisez des fèves fraîches, en définitive, ça, va très vite. Euh, là, vous voyez, on va pouvoir mettre la crème fraîche. Ensuite, on va laisser mijoter avec la crème et ça va être, ça va être très rapide. Ouais, c'est 10 minutes. Quoi. Oh, oui, 10 minutes, un quart d'heure maximum. On voit toute la maîtrise du geste. Voilà. On va saisonner un petit peu. On s'est préparé un joli petit plat. Voilà, Voilà, du sel très peu parce que le, lard est, déjà suffisamment euh, salé en soi. Euh, un petit peu de poivre hop, pour ajouter une attaque en bouche. Et quelques herbes de Provence alors qui n'était pas nommé ainsi hein, au Moyen Âge, on ne parlait pas d'herbe de Provence, on parlait séparément de, thym ou de romarin euh, ou, d'autres herbes. Et donc on recouvre Voilà, on couvre et on va laisser mijoter quelques minutes. Et eh ben voilà, nous on attend On attend. <laughs> Patiemment. A tout de suite. Donc là on vient de laisser un petit peu euh, mijoter, 5 euh, minutes environ, on va dire. Qu'est-ce que ça donne Eh bien voilà, la recette est quasiment prête, hein. on voit que tout a bien mijoté dans la crème. Et euh, bah, maintenant, il va falloir euh, dresser et ensuite euh, déguster. Ah, je peux dire que je suis bien content d'être à côté de toi et de ne pas être <laughs> devant mon PC à saliver. Parce que j'imagine que vous allez avoir très envie de goûter. Moi, je vais le faire. il vous restera à réaliser la recette vous-même. Le plus important, quand même, la sauce. Bah voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait un, pack shot, euh, les amis, euh, <laughs> de publicité. bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à se péter le bide. Alors, à toi l'honneur Bah écoute, avec, euh, avec grand plaisir. Hop Je vais prendre un morceau de lard. On hmm. Bon, <laughs> bout quand même ta création, mais. Ah, moi j'aime bien. Hein. Fabien, merci beaucoup euh, de euh, bah, nous avoir accompagnés pour cette super recette. J'espère que ça vous donnera envie. Encore une fois, vous pouvez tout retrouver dans la description hein, euh, au niveau bah, des ingrédients et puis de toute la recette pour le refaire chez vous simplement. Encore merci à toi. On mettra aussi en description ton Facebook, tout ça. Oui. En bouquin. Mhm, voilà, Cuisine historique, le Moyen-Âge. Aux éditions de La Muse. Euh, aux éditions de La Muse. Voilà, donc euh, c'est dispo. Pareil, dans la description. Et on remercie aussi l'Institut européen Histoire et culture de l'alimentation. Et je vous invite à venir découvrir toutes ces activités, que ce soit les activités de formation, donc en lien avec l'Université François Rabelais de Tours, un master euh, sur l'alimentation, mais également les conférences, les expositions, les rencontres, le colloque annuel qui réunit les plus grands historiens de l'alimentation euh, du monde entier. l'Institut européen Histoire et Culture de l'Alimentation. Puis un dernier quand même remerciement à Will qui est en train de, filmer. Il Will, peut-être euh, venir avec nous euh, ici pour, pour faire coucou voilà Will qui est à la caméra ici et qui tient la chaîne Will. Voilà. C'est quoi c'est de la critique cinéma animée par un zombie et de l'analyse euh, cinéma. Ah, vous aurez aussi du coup le lien en description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. On vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode, qui sait, euh, de ces recettes historiques. Salut